الرواد شركة متخصصة في رفع ونقل وإنزال الأثاث وجميع المنقولات عن طريق واجهات العمارات بأحدث معدات رفع الأثاث الألمانية المصنعة خصيصا لرفع وإنزال الأثاث بكل سهولة وأمان من أجل راحة العميل والمحافظة على منقولاته وهذه المعدات عبارة عن سيارات مجهزة بأوناش هيدروليكية تقف أمام المبنى المراد رفع أو إنزال الأثاث فيه ويمتد منه زراع تلسكوب أشبه بسلم سيارات الإطفاء يصل إلى البلكونة أو الشباك ثم يبدأ الرفع المخصص لرفع الأثاث بالتحرك على هذا الزراع صعودا وهبوطا لرفع أو إنزال الأثاث أو أي منقولات أخرى دون الحاجة إلى سلالم العمارات أو الأحبال والويرات التي تعد خطرة وأكثر تكلفة وأكثر ضياعا للوقت والمال وعواقبها الكثير من تجريح وتكسير وتلف المنقولات